ಇದು five hundred rupees hi good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೇಪಾಳನ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ one three hundred Indian currency ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಎದ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಅದೇನೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೊಗೊಬಂದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಏನೋ ತಗೊಂಬಂದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಸೊ ಇದೇ ಹೋಟೆಲು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಂಥದ್ದು ಕಾಠ್ಮಂಡುನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ರ್ ಇದೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ತಿನ್ನೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಸೊ ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿತಾರತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೈನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ತಿಂದು ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮುಂಚೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾಕೋ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಈಗ ದೂರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ morning joy good morning brush ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ತಿಂತಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸ್ವೀಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ನೇಪಾಳನ ಕಠ್ಮಂಡುನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತಾರೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯುವಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತಮಿಳ್ ಏನಿದೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ತಮಿಳ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ E H A M E L Tamil so ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ if you are a traveller so it's best best for you ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನವರೇ ಬಿಡಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಭಾರತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಗುಜರಾತಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ತನಕ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನೇಪಾಳಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಓಕೆನಾ ಇದು five hundred rupees Nepali currency ಇದು five hundred rupees Nepali currency ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೇಪಾಳಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಗಿ ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್